ayca Marème. waa asalaamaaleykum ginnaaw raay maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu maire monsieur Mamour Diallo ak délégation bi muy àndal. merci beaucoup waaye tamit di nuyu ginnaaw raay di nuyu kilifa yi fi toog. maa ngi nuyu bu baax suñu kilifa yi fi toog di leen wax ni bëggeewuñ ko nii xëy na. euh, xate na programme yi bari na loolu moo tax mu demee nii waaye maamu si boppam sax ba géew ko woon nii kon maa ngi leen di jéggalu ci loolu bu loolu paasee damay wax yéen waa ginnaaw raay bala maa ñëw ci euh, le futur maire yéen waa ginnaaw raay lan ngeen war a toppee Tafa Diop loolu laa leen di laaj bi ci njëkk dañuy ñëw ci assainissement ginnaaw raay moo dese tuur ndox ci mbedd amul benn tuyau canalisation fii ci ginnaaw raay bi ci topp mooy assainissement ba tey oto mbalit daanañ toog ñaari weeri yàlla benn yoon la fiy jaar ginnaaw raay fii ku tuur mbalit yow laay làmb ci sa poos dem fay charrette fan yi nag ñu fi gis oto bi di circuler yàlla seede na ni jaralu ñu yàq suñuy nelaw parce que daawuñu ko am kon tey duñu toog ba élection yi même pas du jour oto bi di traîner duñu ko def nañ ko doon defee démb ak barki démb noonu lañ koy defee bi ci topp mooy éclairage public ginnaaw raay konte leen ñaata lamp moo fi nekk du dooley Tapha du dooley ku mu àndal doomi ginnaaw raay ñoo bañ gàcce bañ ku leen yab bañ ku leen noot ba tax ñu làmb seeni poos génn def fi làmp yi bi mu xamee ni bët bu rusul toj la ñëw ak i làmpam bi mu ñëwee dañoo mbiij fi nga xamante ni moom tey bu jógoon fa lay jaar def na fa ay làmpam muy tali bi ak ca teere bale ba tey làmp yi duggul ci koñ bi damay ñëwaat ci oto mbalit boobu jarul mu koy tiitaroo sax na oto mbalit bi jamonoy Mañang Fay la woon ba léegi ñaari oto mbalit yooyu ñoo fi nekk kon moom échec na foofu kon ginnaaw raay lañ lañ war a toppee Tafa Diom ñun ñu ñëw ci emploi des jeunes ñaata xale ñooy xëy di yeewoo ginnaaw raay di dem di ñàkkante ji ca taliba muy jakarta maan witir maan sareetu mbaam taxi maan ñoom ñëpp ñoo ku ci nekk da ngay xëy dem di ko ñàkkante ji benn tali baaxul ku ko weddi na jug léegi traversé tali bi boo ci jaaree sa yaram bi yëngu te pourtant weer bu dee dañuy dem di fay li leen yoon teg ku ci fay si wul la 11 ñoom ñu ñëw jël si la dem teg la teg 5000 francs te du bokk li nga war a fay ci mois bi. kon foofu ñun lan lañu defal ma di leen laaj ndax teraangay Tafa Diop moo leen gënal seen teraangay doom xale yi am nañ jom de te ku leen juróon yërëm leen wallaay dañoo gisu ku leen jàppale nu ñuy mën a def immigration tukki baax na tukki tekki baax na waaye toog tekkee ka gën bu ñu amoon ku leen jàppale fii ñu toog tekk fi lam leen waxoon defu ci dara léegi nag may ñëw ci bilan ban bilan la présenté Lougatois yi am ko am ko lu dul diw ba ma ko daanee jëli ba munu ko wanaasu ay diw ak a sosalaate amul leneen lu mu leen di wax ma di leen di wax ni nañu yeewu sama boppal du moo ma la gënal du bañ naa la xëy na waroon nañu ba tax ñu voteel ko waaye olof Njaay dafa ni ku la bett mbéj la bu doolee ca leex ba ca des yaa ko tay te yaakaar naa loolu amu fi dafa jóg faalewul ginnaaw raay bu ci mujj tay ci ngoon gi la leen joxoon rendez-vous suñu yaay xëy toog ca 11h euh, di leen xaar vif la leen rombé ak cortège am kon Tafa fi mu jàpp moom ma nga fa. Tafa way na ci li mu nekk ñun nag daañ ko wan ni que ñun ginnaaw raay la ñu dëkk moom la ñu am te moom la ñuy sagoo bi ci topp mooy damay ñëw ci góor sii damay ñëw ci góor si olof Njaay dafa ni kuy raam di la bokk ba amee taxi dugal la ci Mamour xaaral xaar du ma ni neewul naa xaar ba doon maire door a defar waa Louga yi Mamour mi ngi ci xale yi jigéen yi Mamour mi ngi ci suñu yaay yi mi ngi ci jeunesse bi ñëpp te dama li ma seetlu man li ma gën a frappé ci moom mooy ay waxam bi depuis ma koy suivre ba suñu jonn yàlla tey mi ngi ci jeunesse bi te man Marème ku ma xam-xam ne man maag jeunesse bi ñoo ànd parce que dañoo bokk li ñu gëm tekki la ñu gëm waaye nag mayuñu ñu ko ma di leen di wax ni bu ko kenn jaawale naam kenn dootu ko jaawale bii mooy ñaareel bi yoon bi fii ñëw pourtant bu ko neexoon ni dugg naa fa benn yoon tanee ko ki fi nekkoon waaye defu ko mi ngi nii taxaw nag ma leen di ñaan bu jour ba nañu teel a xëy surtout ñun jigéen ñi surtout ñun jigéen ñi nañu teel a xëy bulletin bi moo ngi nii bu ko kenn jaawale da koo bañ ba nuyoo la wax nuyoo la wax jàmmi Sénégal kon képp ku bëgg jàmm képp ku bëgg sa avenir u doom soo demee bulletin bi na nga ko lem ci digg bi nga lemaat ko dugal ko ci enveloppe bi bul ko kole nga dugal ko ci urne bi ñibbi si ndànk sangu ba set xaar le soir ñu crier victoire ndax mérito nañ ko. ma di la wax ni monsieur le maire ginnaaw raaya ngi nii depuis ci 6 heures ñu ngi toog di la xaar mu nekk fi ay jigéen yu am jom tamit doon groupement kenn musu leen a financé. ku ñuy wax diine moo ko jiite ak Ndeye Diagne kenn masu leen a financé lépp lu ñu def ñoo ko def ci suñuy dooley bopp bëggoon nañu nga dimbali leen ci loolu te yàlla tax te xam naa di nga leen ci dimbali ndax ku yërëm doomu aadama nga surtout waa Louga waa ma di leen di wax tamit suñu yaay yi yéen yéen ñi nga xam yéen a xëy ca marché ba xam ngeen li ngeen fay daj seen ñaar fukk ñaar fukk yi ngeen fay versé ñu leen koy daggal juuti xaalis boobu la ñuy dajale génneewaat ko ñëw di leen ko may may la ko tuddee mais mayu leen ko yéen a ko moom ab dencam laalu ko de laalu ko seeni ñaq lay jël di leen ko tuusewaat kon ngeen bàyyi xel ci loolu te ngeen xool jëmu ji kii yëkkati ci poosam di la may te xaaru ci dara kooku bu nekkee maire bu leen naa la dinaa la dimbali nga war koo gëm kon monsieur le maire ma di la ko waxaat encore une fois jigéen ñi ginnaaw raay ñi ngi ni sonn nañ te yàlla sedd nañu boole wuñu ci dara xanaa lu dul mbalit oto mbalit bu jógee ca dëkk ba sànnil ñu ko ginnaaw raay lu bon lu ñuy sànni indil ñu ginnaaw raay gis naa ni nag boole nga ñu ci sa bopp ku ñu boole ci sa bopp nga ma lay ñaanaat encore une fois nga gersu jigéenu ginnaaw raay jeunesse su ginnaaw raay bi kon nag ñun jël nañu engagement dimbale waa gannaaw raay dimbale jeunesse su gannaaw raay dimbale jigéenu gannaaw raay li ci des mooy le 23. buñ fi yàlla bàyyi mooy dimanche bii di ñëw teel leen a yeewu yéen waa gannaaw raay teel leen a yeewu jël carte yi dem voter la coalition Jàmmi Sénégal ak Mamour Diallo xàmmee bulletin bi mooy bulletin bu weex bi am loxo yi nuyoo bu ko defee balaa midi carte gi leer ñu gagné élection yi ci bu ci bu leer nañ loolu mooy liggéey bi wax ji mënatuñ ko amul njëriñ amul njëriñ kon Marème maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm di sant Diadji oui notre frère Diadji du mouvement Louga moo ñu ñor dëkk ginnaaw raay moom itam di fi liggéey liggéey bu am solo sant suñu jigéen itam Marème Samb ak délégation bi mu àndal yëpp kontaan naa ci yéen bég naa ci yéen